silenciar a nosa voz. Son a guerra, que pare a guerra, porque non é solución, é sempre destrucción, traxedia, que pare xa esta apoloxía do militarismo, esta apoloxía do belicismo, esta apoloxía da OTAN. E cando proclamamos o noso compromiso coa paz, tamén o facemos pola soberanía e pola autodeterminación dos povos e nacións do mundo. E que no caso da Galiza pasa polo noso dereito a reclamar o dereito a decidir libremente o noso futuro. Porque non hai homes, non hai mulleres libres en nacións asoballadas. Non hai liberación social sin liberación nacional. A nosa solidaridade co povo de Ucrania, pero tamén co povo de Donetsk e de Lugansk e cos millóns de refugiados. A nosa solidaridade co povo saharaui, a nosa condena ao goberno español, que finalmente, de forma unilateral, sen ningún tipo de apoio parlamentario, fai seu, sumétese ao que quere Marrocos, a súa política imperialista que nega os dereitos do povo saharaui e que nega o dereito internacional. Pero temos que denunciar que se estea aproveitando esta guerra para justificar as políticas económicas que se están aplicando e que non dan solución a unha carestía da vida que xa arrastrabamos e que levou aos altos prezos de electricidade, de combustíveis, de alimentos e de moitos bens de consumo básicos. Como pode un goberno de esquerda destinar máis diñeiro público, un 2% do Produto Interior Bruto, para armamento e non para acabar cos efectos devastadores que a carestía da vida está a causar nas maiorías sociais. Son urxentes medidas extraordinarias de intervención pública, de cambios profundos na política económica e na política fiscal, que non vemos incluídas no chamado Plan de Resposta Económica á Guerra aprobada polo goberno español. Que ninguén se chame engano. Cando a esquerda renuncia a un programa de cambio e transformación social, cando as políticas económicas que se fan son as políticas neoliberais, son as políticas da dereita, e cando por riba no Estado español se lle suma quen é máis español, moito español, para negar a realidade plurinacional do Estado, temos todos os ingredientes para que medre os neofranquistas. Pero a resposta a crise tampouco non pode ser o chamado pacto de rentas, o acordo estatal de negociación colectiva, onde de novo o diálogo social, onde de novo UGT comisións, volvense a poñer ao servizo do capital, e a premisa da moderación salarial e da contención salarial imposibilitan calquera recuperación económica na medida en que negan a recuperación do poder adquisitivo dos salarios e contribúen precisamente aos baixos salarios. É por iso que nós dicimos que está en xogo o noso futuro. Está en xogo o dereito a negociar os nosos convenios colectivos, o dereito a negociar os nosos salarios, as nosas condicións de traballo de forma directa, de forma democrática para facer frente a esta situación. E denunciamos que se aproben novas leis laborais e sociais. Denunciamos que non se deroguen as aprobadas no seu día polo Partido Popular e que se permita que siga vixente a criminal lei Mordaza que sigue a ser empregada con dureza polo goberno e polos tribunais para reprimir a loita obreira e a mobilización social. Por iso, hoxe, facemos un chamamento de apoio en favor da campaña para indulto do compañeiro Pintos, que foi co secretario da SIGA na comarca de Ferrol, co objetivo de acabar a súa amnistía. Todas estas son medidas que veñen favorecer as nefastas políticas do Partido Popular en Galiza, converténdose na pior solución para afrontar a crise económica, a crise industrial e social que temos en Galiza. E neste contexto, o goberno galego está máis preocupado na sucesión de Feixó e na sustitución antidemocrática por Alfonso Rueda que en dar solución á situación gravísima que estamos a vivir Practican a absoluta inacción e ausencia de medidas para dar unha resposta á agonía de moitos sectores e actividades económicas e productivos do país. Mentres con máis forza seguimos suministrando man de obra barata a través da migración que nos está a deixar sin xente nova nun país cada vez máis avellentado e que menos poboación activa. Como exemplo, témolo na permanente ofensa privatizadora da sanidade pública e dos servicios públicos, ou na actual ofensiva eólica, onde estamos a sufrir como as grandes empresas eléctricas están aproveitando a descarbonización para unha nova oportunidade de negocio, cando na Galiza estamos diante dun novo proceso de colonización enerxética. E con todo isto estamos a vivir e vemos como as grandes eléctricas están a facer unha gran estafa co precio da luz. Como se nos pode negar o dereito a unha tarifa eléctrica galega que nos abarataría a luz nunha situación como esta? Desde a SIGA levamos meses reclamando medidas urxentes para afrontar esta crise e para afrontar a carestía da vida, para frear os efectos devastadores dos altos prezos que estamos a vivir e poder ter dereito a unha vida digna. Temos plantexado a necesidade da intervención pública no sector eléctrico, de garantir o poder adquisitivo dos salarios, de rematar coa fenda salarial de xénero, con medidas claras desde o público de defensa da industria, do emprego, pero tamén para defender os nosos dereitos ante a aplicación abusiva, permanente e sistemática dos novos ERTES porque o camiño é a loita, o camiño é a mobilización, o camiño é crear organización e poder popular, porque os dereitos nin, se, nin nos los regalan, nin se compran, nin veñen do diálogo social, nin os concede un goberno porque sí, nin tampouco está disposta a patronal o poder económico a cedelos cando se ven tan cheos de opulencia, de riqueza, por manter vixentes políticas de roubo e saqueo pola clase traballadora. E chamamos a mobilización todos os días porque nós somos dos que confiamos enormemente na gran potencial que significa a mobilización social para a conquista de políticas alternativas para poder avanzar e poder ter dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra. Por iso hoxe salimos o primeiro de maio. Viva o primeiro de maio! Viva a clase obreira galega! Viva, Viva Galiza Seibe e socialistas!